<laughs> Nevím, co mám říkat, brácho. Asi jenom panáka. Nekoupím cigáro. Tipnu to vozem. Chvasta vít, drinking lean, jsem si kid, ale není to divný Všichni mě znají jako alkoholika Píču, co se vždycky sundají Pretty sweet, pretty bitch, pretty crew, pretty sem, prej jsem lid Přesto zmrt, jsem moc, ale nejsem G Kurvo ej, cítím se pičo jako fucking overby BBB Boj, aspoň si nehraju na to, že jsem někdo jiný Bitches mě objímají, když jsem high, vypadněte pičo job Život de fakt fast a fucking brok Nechciš do mých pod opouse v sedním v okně Přemýšlím proč tu jsem furt se debilní hudby jsem na ej Jsem na ej Ej, ej, ej Jedu jak vlak, mi kak, ej hlav out furt Nemyslím na nic, má holkama navíc, nemyslím tebe furt Jdu jak vlak, nestojíme kak, ej hlav blackout furt Nemyslím na nic, má holkama navíc, nemyslím tebe furt bary padají jako sní, než se rozpustí Umřít brzo jak porovský 34 lety až moc víš Můj healthy lifestyle tomu odpovídá bitch uh. Zastaví cigáru, život je fakt fest, já fucking proud Neseš do mých bod obou, co se tím kokně